Mírenme cómo estoy vestida que en la película. Yo siento que es todo como mucho más maduro, aunque Ludmila es medio imposible que madure. Hoy están pasando mil cosas al mismo tiempo y algunos actores y bailarines durmiendo mientras esperan, como por allá. <laughs> Tengo una idea, vamos a entrevistarlo, a ver, a ver cómo reacciona. Me parece una muy buena idea. ¿Y qué tal? ¿Te sientes, ¿Te sientes muy cansado o te sientes... ¿Cómo te sientes ahora? Estamos viendo que estás descansando mucho. ¿Estás cansado? ¿Estás bien? Nosotros te queríamos hacer una pregunta. Chicos, me están grabando. ¿Vos <laughs> cómo estás? Porque estamos, nosotros, nosotros empezamos a cambiar nuestra personalidad y ahora somos periodistas y nos, pidieron que te hagamos una entrevista. ¿Vos qué sentís en este momento? Estoy cansado. <laughs> también hay cansancio en el set, hay cansancio. Bueno, dejámoslo ver. Los actores se cansan, los actores están cansados. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo esto?